Ba... Ba... Oddio. Non vedo. Non sono un fashion blogger. Non sono un fashion blogger. Non sono un fashion blogger. Non sono un fashion blogger. Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ciao. <laughs> Oggi sono qui con un video molto particolare come potete vedere Anche il mio primo video del canale se per questo però Diciamo che per chi mi segue da tempo ha visto altri miei video che non rientrano propriamente nel mio stile, appunto. Insomma, quello che vorrei fare del mio canale non è quello che ho caricato fino a qualche mese fa. Sono scomparso e adesso sono riapparso come una fatina magica. Diciamo che questo video sarà, penso, cortissimo perché è fatto solamente per dirvi due cose di numero, ovvero appunto che vi ho mentito perché in realtà io non vorrei fare dei video troppo family friendly e comunque video che fanno tutti, insomma vorrei portare qualcosa di più originale oppure più che originale qualcosa di mio e rispetto a quello che fanno tutti tipo le challenge robe varie che non sopporto e sì insomma tutto bellissimo io non posso fare video su youtube non sono capace perché devo fare video su youtube microfono per chi non mi conoscesse vi lascio tipo le mie informazioni qua da qualche parte io. Ah di essenza. Ora in poi inizierò a portare quello che mi va e quando mi va soprattutto. Devo dire che mi mette molto in soggezione parlare così davanti alla telecamera perché l'ho sempre fatto tipo... <laughs> Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi vi farò vedere il mio nuovo smalto. E invece e invece siamo arrivati al punto di morire. Adesso questo sarà il mio setup. Ho provato differenti angolazioni della casa, non so, tipo posti, sfondi però non mi piaceva niente e quindi mi sono messo qua in cucina ogni volta dovrò praticamente girare il tavolino e apparecchiarmi quindi ho deciso di portare quello che voglio io insomma non seguirò la massa o almeno nella maggior parte dei casi poi se c'è una cosa che fanno gli altri e mi piace pure me la faccio però la faccio a modo mio tutto ricomincia da qua io, io vi, vi dico che, che questo era un bel video